Merhaba merhaba merhaba JT Spor kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? 20 2020 Türkiye One Set. One set. Yani şaka lan gül diye yani. Ciddi alma. Ya ciddi gerçekten alsan... ki- kızmak kız, kızmak istiyorsan senin problem. <laughs> gül diye gül diye yani. Bir bir serbest Okey tamam başladık mı? evet arkadaşlar lütfen abone olmayı paylaşmayı takip edebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz ve videoya gidelim. geçelim. Geçelim. Gidelim. gidelim. Neyse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aa gerçekten ya. Evet, keşke keşke gülümsümle. Deo. Öyle. Keşke öyle. yani mutlu olarak ama şey, bu bu böyle böyle böyle ne olacak ya? Geçmeseydik böyle ya çok 20 20'ye girdik. Herkes şeyi düşünüyor. Çok iyi olacak. Ona geldi. Everything body shock. <laughs> Damn. Çay kıyamam. Kıyamam herkese. Ülkeme girdik lan. bu kediyi seviyorum ya bak bu ya. Tamam tamam sen seni... Eli alalım. Wait. <laughs> Tamam tamam sen. Eleyle alalım. alalım. Bir dakika. Oha. Bu çocuk kaç yaşında? Oha. Bir dakika şu çocuk kaç yaşında? İnternette ne diyor? Kaç yaşında? Kom kom var var var babi. <laughs> Kaç yaşında olabilir? Bence 40 yaşında ya. Oha. Tamam, sen, seni öyle alalım biz. Kurtlar var. Sakın kaçıncı bölümde? her. Hmm? Like <laughs> something is happening in the forty third episode and the fifty forty fifth episode is the repercussion of what's happening in the forty third. They skipped forty four. As in like become shooting in forty third episode, kó forty fifth episode. <laughs> Eh, the Walking Dead day. Oh, Clarify o ilé ṣe. Kutlar Badi Sichakir Kashinji Bolumde Olmushit. Abutujuta ni oru. Ó dá comedian. Chokunlo. 45. 45'te vuruluyor, 45'te ölüyor. <laughs> ben Tamam, ben belki e, alkol olabilirim de. Bu arkadaş ne ecelinde? Koronavirüsünden mi kaçıyor? Kimden kaçıyor? Huh? <laughs> As he's now and he's saying this this girl running away from coronavirus or is she running away from me? <laughs> Hmm. yeah kitabının istediği bir de ya bir de ya mal mal mı ne bu adam ya? Hangi adam? Ya mal mı ne bu adam ya? Oo! Evet malum. Oo! Osman Oo! Online evet. Online class. Yes. Ocağı söyledi. She dey complain say which kind book this one we can say this guy mal Oh, it's mute Yes. Mute dey mute. Oo. Ha Tuğçe gerçekten yani Ha. Dersi kal... E, dur. Aa, büte, büte kaldı. Büte mi? Büte. Kimden kaçıyor? Kendi kitabını istedi bir de ya. Mal mı ne bu adam ya? Evet malum. Ah! E, Osman Atay. Presente. Presente. Allah en güzel kaçıda var. Rengim lal. Anlamadım. En güzel. Presente. En güzel en gaci. Güzel gaci da bu. What's gaci? Gaci ne demek bilmiyorum. Gaci. Neyse. En güzel gaci da bu. Rengim lan, Presente. Ananı anladınız. Rengim lan. Presente. Amına koyduğum köylüsü. Sivas'ta köyde amına koyduğum. Bana yaklaşma. <laughs> Bunu hatırlıyorum. Bana yaklaşmayın. Okey. Bana yaklaşmayın. Don't, don't, don't, don't, don't come close to me. Ee, but Ceza söyledi. Ceza, Ceza da söyledi. In uh, was it uh, bir... Tepki. Tepki. Yeah yeah yeah. Ah. It's tepki. Sivas'ta köyde ama. Bana yaklaşmayın. <laughs> çeviriyorsun, lap çarptırmadan istediğin yere, yere getiriyor. <laughs> <laughs> bu çok aa, gerçekten neden sadece ben bunları anlıyorum yani like the what is it called this thing trended that time too like yes they but used it from it's like yani everyon çeviriyon you are doing everything like this mixing everything all oh. together then laf çaktırmadan istediğin yere getiriyor like um, the insults that you are that I'm giving you, I'm twisting it, I'm bringing it to the extent that you want, something like that. But this thing trended that time for like when you and your girlfriend are arguing, yeah, and the way she handled the matter, so change, change it to your own. Okay, okay. Yeah, exactly. <laughs> Okay, this okay. thing trended that time. More explanation. Oh. yapıyorsun ama ya. Kufur Hey ya. hey hey. Anlamadın mı? işte. The teacher is saying more explanation. Ya yok ama amasın an ya. In kon is swear for the teacher. Wow. Mütlemedi o da. Ha, yok ama anasın ama, ama ya. Hey hey hey. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu Niye lan sana ne ipneye bak. Oha! Oha! Whoa! Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu... Niye lan sana ne ibneye bak. İbni. Hocam you know Turkish right? Evet ah, maalesef. Oh, okay okay. okay. Oo. Maalesef. Nice to know that. Oo. Bu kadar yapmazlar. Şeytan bu kadar şeytan. Bize gaz veriyor şeytan. Why şeytan? Şeytan. Şeytan is devil. Devil why lan şeytan bu kadar yapmaz lan. Şeytan, şeytan bu kadar şeytan. Bize, bize gaz veriyor. veriyor. <laughs> Kidding, what's gas? Well, well okay, gas. Uh, like this, this guy, this Satan, this devil is fueling us. He's eh. giving us. Yapmazlar. <laughs> <laughs> Şeytan bu kadar şeytan. Şey Bize gaz verir. Kaç yaşındasın? Öğretmenim zonzona girdim. Oo çok tatlıydı. Evaya da girdim girilmedi. Oo. Masaya çık tepinizden. Bir dakika this post too. Bu da this one to trend oldu ya like the what is it called the teacher mm-hmm. was um, like the teacher gave them assignment Mm-hmm. So the guy now innocently asked the teacher, just listen again what the guy asked. Şeytan oh. <laughs> and I tried to um, enter the online class. I cannot. He sent voice notes to his teacher. Yeah. A small boy like oh. oh my. <laughs> Dersen Masaya çık. Girdim girilmedi. masaya çık tepin istersen. Geri al. Geri al. Oo! Oo! Öğretmenim böyle canlı Like, gelsin. Yeah. poz gel ya. Tiki bak. Tiki, tiki duck like kot idi. Kot. Damn. Eba'ya da girdim girilmedi. Masaya çık tepin istersen. Geri al. Geri al. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Oo. Yarın ders var mı? Bugün canlı ders var mı? Çok tatlı. No, bitti, bitti. Ay gerçekten keşke, keşke anlasaydık yani. Hep beraber anlasaydık. Çok iyiydi ya. Ama ha? It was fun. Ama çoğu bunlar şey oldu yani böyle e, Instagram'da trend oldu. Hı-hı. Ve ben gerçekten çok takip ediyorum ya yani yeah, yeah, okay. Türkçe sayfalar. Yeah, yeah. O yüzden. Yeah. <clears throat> neyse. neyse. Arkadaşlar e, lütfen abone olmayı paylaşmayı Instagram takip edebilirsiniz. Evet. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet. Ve bir dakika sefer kadar barış.